Elkarteari hauen baloria aztertzeko eskatu zion udalak, eta gaur egun tepuken babesten ditu. Gorbeioak lor arrasaren azpian daude eta planak hauen artean ekipamendu komunitarioa jartzeko aukera aurrekusten dut. Hasierako onarpena datorren udalbatzan, batzan da eta horren ondoren erakusketa publikoan jarriko da. Aldaketa honekin, beraz, etxe bizitzen libreak egin beharrean babestutako apartamentuak egiteko aukera emango dugu. Hori da gobernu honen apustuetako bat. Etxe bizitza publikoaren sustapena epe ertainera egiten den lana da. Eta legealdi honetarako lanari esker hainbat etxe bizitza errealitate izango dira datosen urteetan. Berigian, txominenean, esnabide, edo eta entzagoen hori